あの時から僕たちには未来なんてなく、ただ、きっと何者にもなれないってことだけがはっきりしていた。世界が僕たちだけを置いてきぼりにしたんだ。でも、君のために運命は変えてみせる。